والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل محبة وسعادة وشكرا لفتح هذا المقطع اللي فيه مراجعة كاملة للسماعة الحديثة من شركة أنكر وطبعا ما يحتاج أني أتكلم عن شركة أنكر موجود عندهم الباور آه، بانكس عندهم كيابل الشواحن كثير من المنتجات السماعات الكاميرات الحماية المكنسة الكهربائية أو الذكية آه، طبعا شركة Anker يجي تحتها عدة شركات من ضمنها Eufy وشركات أخرى وهذه الشركة اللي هي Soundcore والشركة هذه متخصصة في الصوتيات وزي ما تشوفون شعارها هو حرف ال D. قبل ما نبدأ خلونا نشوف وش اللي مكتوب على علبة السماعة اللي هي Liberty Air 2 Pro في البداية السماعة هذه موصى بها من عشرة فنانين حصلوا على جوائز الجرامي طبعا جائزة الجرامي تعطى للفنانين أو الموسيقيين والمطربين حول العالم واللي ياخذون هذه الجائزة يكونوا أصحاب ألبومات وغيرها عموما هم موصين أو عشرة منهم آه، أوصوا على هذه السماعة آه، شكلها ستايل وكيف تنفتح معنى السماعة آه، من ناحية البطارية وأيضا عزل الضوضاء وغيرها وش اللي مكتوب على العلبة؟ طبعا حاطين مواصفات كثيرة على العلبة طبعا بيور بيور ساوند او صوت نقي آه، وعندهم targeted active noise cancellation او اللي هو عزل الضوضاء المستهدف وهذه راح نشرحها في الفيديو عندنا تدعم الشحن اللاسلكي و26 ساعة في العلبة هذه آه، كمية الشحن اللي هي تقدر تحافظ عليها وأيضا تقنية PureNote آه، بنتكلم عن كافة المواصفات نجي من الخلف حاطين لنا المواصفات الرئيسية اللي تميز Soundcore Liberty Air 2 Pro من Anker من الخلف مكتوب عندنا الغاء الضوضاء النشطة المستهدفة في تقنية PureNote لصوت راق وتخفيض الصوت اللي هو هيد اي دي بالإضافة إلى مكالمات واضحة عبر ست ميكروفونات لإلغاء الضوضاء موجودة في السماعة فيه وقت تشغيل يصل إلى سبع ساعات للسماعتين هذه بالإضافة 26 ساعة مع حافظة الشحن يعني سبع ساعات إذا حطيناها بإذننا وإذا نبغى 26 ساعة نحطها في العلبة معناتها يمكن تشحن لنا ثلاث مرات 7 7 7 و7 هذه 26 ساعة أربع مرات شحن تقريبا آه، تدعم فيها تطبيق على الاندرويد وتطبيق على الايفون فهي متصلة بكلا الانظمة وطبعا طالما هي بلوتوث نقدر نحمل التطبيق والتطبيق هذا فيه مزايا عدة وش في الداخل ايضا ممكن استخدامها بالخارج وفي بداخل المنزل او خلال السفر آه، يعني حتى تعزل لنا الاصوات وهذا هو التطبيق اللي هو اسمه Soundcore. حملوه آه، سواء على الاندرويد او على الايفون في البدايه حاطين join the audio revolution انضم الى الثوره الصوتيه بسم الله هذه هي آه، علبته خلينا نفكها اوكي وش يجي بعد عندنا العلبه سماعتين وايضا الكيبل يو اس بي Type-C. وفيه غيارات بحسب الأحجام اكس اكس سمول هذه ثلاثة اكس سمول اكسين سمول اكس سمول او small او لارج اكس لارج لارج بلس الاحجام الكبيره جدا هذه مهمه جدا فائدتها كل اذن لها مقاس وكل اذن لازم تكون السماعه داخله باحكام ليش حتى نستفيد من مميزه الغاء الضوضاء او معرفه الاصوات الخارجيه وحتى عزل الضجيج لانها كل ما كانت بالمقاس 100% على الاذن معناتها احكمت على الاذن واخذنا الفائده الكبيره من العزل في الاذن نبدأ في البداية نشوف شكل العلبة الخارجي وهذا شكل العلبة الخارجي احنا نفتحها كذا جميلة جدا شكل العلبة إذا فتحناها يطلع لنا نقطتين ضوء طبعا هي موجود فيها ثلاث نقاط للضوء آه في زر هنا نقدر نشوف هذه ثلاث نقاط للضوء وفي زر من الخلف موجود في السماعة بالإضافة إلى منفذ ال USB Type-C وأيضا تدعم الشحن اللاسلكي يعني نحطها على سطح الشاحن اللاسلكي وعلى طول تبدأ تشحن خلونا في البداية نشوف شكل السماعة مع العلبة شفتوا شعار الدي اللي موجود فيها وطبعا زي ما نشوف هنا آه، من هنا مخرج الصوت وهذه قطعة البلاستيك وهنا غيراتها طبعا آه، كل شخص له مقاس محدد في أذنه آه، عندنا من هنا أكيد في هذا منفذ الميكروفونات وهذا منفذ ايضا الميكروفون طبعا تدعم اللمس اللي هي نفس السماعه شكلها بداخل العلبه راح يكون بهذا الشكل زي ما نشوف هنا يطلع لي كم شحنها بشيلها وارجعها واسكرها فيقول لي الآن كلها مشحونات اليمين ويسار جميلة الحركة مجرد اني افتحها واسكرها راح يعطيني خبر انه السماعتين مشحونات والحين نتكلم عن طريقة المزامنة مع تطبيق Soundcore. موجود زي ما قلت لكم عندك هاتف بنظام الاندرويد او هاتف بنظام الايفون راح على طول تتزامن مع هذه السماعه بكل بساطه نفتح الغطاء العلوي والزر العلوي نعلق عليه لمده ثلاث ثواني حتى يجينا الوميض هذا شفت الوميض اللي موجود في نفس السماعه وهذه طلعت هنا Soundcore Liberty Air 2 Pro خلاص اتصلت الحين هذه السماعة موجودة زي ما تشوفون الآن متصلة نروح للتطبيق اللي هو Soundcore. هذا هو التطبيق بتشوفون فيه علامة ال D نفتح التطبيق نروح سماعات الرأس على فكرة آه، الجميل في التطبيق انه يدعم اللغة العربية نروح سماعات الرأس سلسلة ال Liberty نضغط عليها يقول لنا Liberty Air 2 Pro ضغطنا عليها يتم البحث طيب بس بوريكم شغلة اللي هو الشاحن ال wireless. هذا هو الشاحن لو نحطها هنا بدأت السماعة تشحن على أي سطح wireless احنا نحطها عليه على طول بتبدأ تشحن وحطلنا هنا انها خلاص طالما في آه، شحن راح آه، يعني يقول لك انت ما راح تستخدمها فانا موقف التطبيق نشيل الشاحن ونشوف وش بيسوي التطبيق الآن تمام موجود في التطبيق عدة آه، خصائص ومميزات موجود عندنا اكتشاف الارتداء وأوامر صوتية احنا ممكن نعطيها تحديث البرنامج تعليمات وش موجود في التعليمات طبعا بيقول لنا انه فيه هاتف فيه آه، ايضا الشحن الصوت البلوتوث آه، التعليمات عندنا هنا دليل المستخدم لكن خلونا نشوف الصوت المحيط في عندنا عدة وضعيات ناخذ السماعة ونلبسها الحين الوضع العادي نحط الغاء التشويش حسيت العزل كذا بدا وكأن الصوت آه، يعني هدى فجأة في عندي أنا بداخل كوفي آه، شوب أو بالخارج أتمشى في الشارع أو تخصيص وين أبغى يعزل لي نقاط الصوت في وضع الشفافية وضع الشفافية انه يشغل لي الميكروفونات بالخارج وانا آه، مفعل آه، خاصية العزل وبنفس الوقت جالس اتسمع يعني على سبيل المثال انا موجود في اجتماع ومنهمك في هذا الاجتماع او اني مشغل مقطع صوتي وجالس اقرا بنفس الوقت اذا ناداني شخص بيدخل صوتي عليه على طول في الوضع الصوتي أو الشفافية التامة برجع للعادي في أيضا ميزة أنه tip fit test يقول لك البسهم الحين موجودة السماعة يقول لي خلك صامت الآن وحدة عشان نبدأ في اختبار الصوت لازم طبعا يكون أقل من 50 dB يقول لي تمام هذه ملائمة على حجم إذنك في موجود المعادل hearing تخصيص الاستماع وغيره وفي عناصر التحكم عندنا نقرة واحدة طبعا إيقاف التشغيل ونبغى ضغطتين اما التالي او غيره وش في خيارات مستوى الصوت نقدر نرفع ونقصر الصوت التالي السابق المساعد الصوتي او نغير الى اي ان سي اللي هو الاستماع للاصوات المحيطه في حال الضغط المطول لمده ثانيتين يغير لنا الاوضاع وخلوني اجرب الحين نقره واحده يشغل لي الصوت نقره ثانيه يوقف الصوت نقرتين يشغل التالي ونقرتين هنا يعطيني المقطع السابق أما ضغطة مطولة إلغاء التشويش نحط ضغطة مطولة ثانية رجع لي الى الصوت العادي هذه بكل بساطة يعني آه، جميل جدا انه التطبيق موجود وباللغة العربية وبالإضافة إلى المميزات اللي موجودة في هذه السماعة العلبة أنا أشوفها آه، يعني حجمها ملائم بالإضافة أنه عجبتني فكرة فتح والإغلاق اللي خاصة في هذه العلبة بجرب الحين أسمع أحد الأصوات اللي موجودة فيها وبشغل مقطع وأستمع إليه الصوت واضح فيها أنا مشغل مقطع موسيقى آه البيتس أو ال bass اللي موجود فيها واضح الصوت عالي بس مو عالي مرة السماعة ما فيها صوت عالي لكن تعطيني الحد الأعلى للصوت وختاما هذه هي مراجعتي لسماعة انكر اللي هي Soundcore Liberty Air 2 Pro هذه السماعة ومتوفرة في كافة المتاجر المعروفة بتلاقون في الصندوق الوصف أو ال description حاط لكم كافة روابط شراء هذه السماعة آه، بالإضافة أنه أتمنى من خلال هذا الفيديو أني ساعدتكم على قرار اتخاذ الشراء آه، السماعة هذه آه، يعني ما يتعدى سعرها من 100 دولار وهذا سعر منافس جدا في السوق بالمواصفات اللي موجودة فيها 26 ساعة وبالإضافة أنها بالإذن 7 ساعات ما اتوقع في شخص بيلبسها سبع ساعات متواصله هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر لا تنسون تضغطون زر الاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات وشرفوني أيضا على حسابي على تويتر وفي أمان الله